вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание од емисијата Меѓуредови. И денеска имаме интересна тема како и предходно, а со самото тоа е интересен гостин. Денешниот мој гостин е роден пред 51 година во Штип. Основно и средно електротехничко завршува во Штип. 1994 година се запишува на студии по теологија во Белград. Живее и работи моментално во Скопје како проповедник сопруг и татко на две прекрасни деца. Драги гледачи, Джурица Пастонички. Добро вечер и добро ни дојде во емисијата. Добре најдов. Добро, на почетокот ме интересира едно прашање со кое што ќе го започнеме, ќе започнеме денешнава емисија. Релативно богата кариера, за да кажам така споредбено со годините кои што ги имате, Теологија заврши во Белград, работиш во Нови Сад, Сараево, поодите во Англија. Тоа е 2002 година, да. ако не се лажам. 2007 потоа се враќате после 5 години во Македонија и тука работите во Велес, Струмица, Штип и сега сте во Скопје. Работите како теолог, односно како проповедник во локална црква адвентистичка во, во Скопје. Така. А, и прашањето мое е, нели ти изгледа терет малку сето ова кое што си го помела во изминатиот период? Не, напротив, тоа ми беше задоволство и искрено да кажам, воопшто не сум го почувствувал како терет, него сето тоа што се одвиваше така се одвива да изгледа нормално и не оптеретувајки, така да мислам дека се е во ред. Може би оптеретување за семејството, али е лично, фала му на Бога, мислам дека тој ни дава снага и дека сето тоа со негова сила успеавме да го издржиме. Четири држави. Србија, Македонија, Босна и Англија. Да. Четири различни култури, така. различни обичаи менталитети на, на луѓе. Како се снаоѓаше во тие средини? Еве, каде, каде најтешко ти, ти беше, например, да се најтешко. снајдеш? Најтешко мислам дека ми беше во Босна и Херцеговина. Затоа што бевме во Сарајево и тоа баш во оној дел каде што се муслиманите. И а, отидовме тамо со знаење дека ако зборуваш екавица, можеш да имаш големи проблеми. И од таа причина повеќе со сопругата зборувавме на улица на македонски јазик. Така да луѓето не не гледаа попреку, може би не доживуваа како странци кои што се тука дојдени и така да тој може би сегмент влијаеше на мене да кажам дека ми е малце потешка ситуација, средина, околина, култура, моменти каде што на вистина ако смеам да кажам едно кратко искуство, имав проблем со автомобил и отидов кај еден баш муслиман автомеханичар кој ми го препорача, рекол дека е чесен човек и, и дека е добар механичар. И на вистина, тоа го доживеав во прва прилика која однесов колата кај неко. во 12 часот човекот го снема. Останав сам во работилница, се изненадив како може да ме остави така сам. Али примети во една просторија дека кланяше, се молеше. И тогаш тоа ми даде охрабрување и потврда дека на вистина е чесен човек. Али за кратко време се појавија тројца огромни луѓе, а, вехаби, како што ги викаат, и поздравот им беше Воздра Рајо, кад ćemo да идемо да колјемо кауре. Е, тоа ми беше страв, затоа што носе во тоа време пасош на тогашна Југославија, ако ми побара, викам, Джурица, ти си први. Млад, неискусен? Па да, во тоа време. Добро, земајќи го сето тоа во предвид, што го кажавме, еве, што би рекол за вашиот живот, на пример? Дали си задоволен? дали животот ти пружил добри прилики или не? Ја можам само да кажам голема благодарност за Бога за можноста да живеам, а, приликите кои што Бог ми ги дал, може ли подобро да се искористи, значи секогаш постои простор за подобро да се оствари нешто и да се направи нешто. Така да задоволен сум во еден сегмент, али мислам дека има место и, и време и потреба да се и работи понатаму да се надградува тоа. Ако би можело да да менуваш нешто во, во животот, што би променил, би додал или би одзел од од сето ова? Може би времето за запознавање со Господа Исуса Христа. Јас на 23 години прв пат се сретнав значи со Исуса Христа и мислам дека би сакал да тоа се случило може да би порано, не само за мене, него и за целото моје семејство. Значи за моите родители, за мојот брат. Ако не си теолог? Па, веројатно би работел некоја друга работа, али би го користел максимално а, познавањето на Библијата да ги запознам и другите со Господа Исуса Христа. Добро, уште нешто ме, ме интересира. А, пред да замениш на теологија, да. одиш во војска. Так. Првен во, во Сомбор, ако не се лажам, да. или? Во Сомбор, па потоа доаѓа, до прекоманда во, во Словенија. Да. И како што знам, како што слушнав, се пријавуваш како доброволец да се бориш да го браниш Лјубљански врв. Да. Па моето прашање од каде тој борбен дух кај кај тебе од и од каде таа храброст? Така. А, бидејќи го познавав теренот, бидејќи знаев кои луѓе останаа во тоа време и како другари, како војници кои што ги ценев и ги сакав, а, за мене беше неправедно да тие луѓе страдаат и да бидат сами таму да се борат за тоа. И имав голема желба да им помогнам на нив. И затоа сакав да се пријавам како доброволец, уствари се пријавив, бидејќи татко ми во тоа време работеше на регрутација на значи на резервистите и на војската. Ја Ово се случува значи во војната во Југославија, да, 90, да, 90-те да, години. Така, 90-те да, да. години, да. така. А, ствари тоа е 91 година кога се почна так. во Југославија. И јас му реков на татко ми дека ја сакам да идам доброволец, сакам да идам своите другари да им помогнам, не можам да ги оставам сам затоа што тој дух на братство и единство. Значи, може би, евте, тоа не се знае. Мајка ми е Херцеговка, татко ми е војводјанец Русин, јас сум роден во Македонија, така да е една мешавина, и растен сум во тој дух како а, човек на братство и единство. Значи, не, нема поделби меѓу луѓето дали си ти од таа нација или од оваа вера, тоа не ми беше мене битно, него ми се битни луѓето. Значи, они кои што на вистина се искрени, честни со добро срце. Добро, како реагираше твојот татко? Со оглед на фактот дека е официрско лице да. во тоа време. Да. На твоето барање. Едноставно рече сине, препушти ми го тоа мене, јас ќе го средам. И што се случи? очекував долго време, <laughs> значи да, да, да направи нешто и од време на време ќе го прашав тато до каде е процедурата, али во тоа време он не го познаваше Бога, за да ме одлечи, за да не отидам на, на ратиште, едноставно велеше а, почекай, ке биде, чекај, ке биде. Ме лажеше, значи, на еден начин да кажам. Англија, Македонија, Србија и Босна. Позитивни и негативни страни, ако може вака накратко за секој по, поединична држава? Секоја држава... Еве негативно почнуваме прве. <laughs> Негативни негативно. страни од секоја една држава. Ха, ние на Балкан сме познати како луѓе кои што сакаат во секоја манџа да бидат некој зачин. Во Англија вела дека луѓето се ладни. Државата може би е ладна, некако луѓето јас не ги доживев како такви, да кажам таа негативност. А што се однесе од неќе многу да се задржам на негативните, позитивните работи, мислам дека треба секојаш да ги истакнуваме. А, позитивно е тоа што а, на Балкан луѓето се добри, искрени. А, имаат големо срце, голема љубезност, доброчинство. Во Англија, од друга страна, луѓето се толку, да кажам, искрени, отворени со вас. Во една ситуација, додека да работев во една куќа, в зеленилото во нивното, во нивното двориште и се трудев колку год максимално да англискиот го зборувам како што тие го зборуваат. И некојаш немав ни зборови да најдам, И се сеќавам на нивните зборови, ми велеа, Джурице, кога ние би можеле толку да го зборуваме твојот јазик, ти си одличен. Ние се што треба да те разбереме, те разбираме. Значи, а, имаше некој чувство и сочувство и а, разбирање да ти, да, да ти како странец не се чувствува дека си странец, него си прифатен. Така да, а, јас Англија така е доживувам. Значи, земја која што на вистина може би да е ладна, али луѓето сепак има и меѓу тие луѓе кои што се може би ладни, има топли луѓе. За Сараево баш ме интересира збор 2. Сараево? Да. Па, Си добри. работел и, и во радио да. станица? Да, да радио Глас Наде во Сараево. Работевме за тој период дека бевме тамо. А, интересно искуство за мене беше тоа и ново. Ми беше мило и драго да можам во етер да им се обратам на своите сограѓани со кои живе во тоа место. Иначе во Сарајево не сум имал некој проблем со тие луѓе, затоа што саралиите се познати како многу луѓе кои што сака да ги прифаќат странците. Значи, а од друга страна, а, ми се исполни една желба како дете, уште на своји 6 години првпат го слушав Кема Монтено во Макарска како е пее песната Сарајево љубови моја. И јас тој град преку таа песна ја засакав, а да никош не сум бил во него. Во една прилика пропатувавме со мајка ми и со брат ми на железничка станица толку видов од Сараево. Али ете, Бог ми дозволи да и живеам во него и да го доживеам тој дух на Сараево, љубави моја. Знам дека ги сакаш децата. Да. Знам дека многу сакаш да им раскажуваш поучни приказни на децата. Од каде таа љубов да работиш со, со децата? мислам дека мајка ми ми ја, има пренесено. А, таа многу сакаше исто деца. Комшиите секојаш кој има проблем со нивните деца, а, дали да ги носат на градинка, на забавиште и не може да се снајдат, мајка ми беше секојаш тука спремна да ги прифати, така да со мали бебиња, како што мајка ми ги гледала, јас сум се трудел да и помогнам и веројатно ете на несвесен начин ме вовело во такво нешто да постои таа љубов кон деца и да се грижи човек за нив. Омилено хоби ти е да собираш и да купуваш книги, духовни, теолошки, стари гласници Библии. Да. Најстарата книга која што ја имаш дома е Библија на англиски од 1800-та година. 1847, да. Омилено слободно време ти е кога можеш да читаш книги. Ја. Yeah. Дали е точно се тоа што кажав? Да, во право сте. Уживам. таа книга, ве морам да кажам тоа искуство, кумот ме зарази значи за, за купување на стари книги. Додека бевме во Англија, се пофоли како на Car Boot Sale, таму англичаните ги отвараат своите гепеци од колата, донесуваат работи што не им се потребни, ги продаваат за да не им стојат. И рече дека нашол една добра книга и почнав тогаш <laughs> а, да, да, да барам да најдам некоја книга. И секојаш каде ќе видев негде книги, ќе гледав нешто што може да биде во мој домен. И во една прилика најдов една, може би требаше да ја донесам, на мала толкава Библија, ја отворив, ко погледав 1847. И го прашувам човекот, се фрапирав, мислев, ако ќе ми каже една баснословна цена за таква стара книга, нема шанси да ја купам, али ајде да прашам. И ми вели половина фунта. Молим? Половина фунта. Обично луѓето се ценкаат, ја не сакам ни да се ценкам. Извадив платив, оти мислев можеби ќе се премисли порано да се ја земам и И така да денеска таа има во својата библиотека. А, може да приметиш дека многу работи знам за тебе, па а, мислам а, внимавај што ќе кажеш по, понатоа. Да не работите за ција. Па добро. А, по карактер сте строг и, ше, и гаджија некогаш. Да. Сакаш дисциплина и кога е нешто сериозно, не дозволуваш да има бегање и зафраканци. Редко кога се случува да попуштиш за нешто за кое што мислиш дека си во право. И секоја сакаш да биде сигурен да кога го објаснуваш тоа нешто да биде сватен како што треба. Познате ли ти се овие зборови и од кого може да бидат? <laughs> да. Не знам од кого може да бидат, али вистина Гледам дека така- почнуваш да се уверуваш дека знам многу работи за тебе, нели? <laughs> Да. Добро? <laughs> Добро. Uh... Дали си на вистина ваков? како што те е во, во некои од овие? 99% е вистина. Така. <laughs> да. Е, сум упорен, стварно сакам некогаш и моите родители, па и мојата сопруга знае да каже тераш мак на конец. Али јас сум се доживам себе си како питбул кој ќе се фати за нешто, не пушта ако знае дека е во право. И сака а... да го истера тоа до крај затоа што мислам дека треба таа тоа право да се истера. Али мислам дека со време треба да сватам дека не секогаш правото на оваа земја ќе биде истерано се додека Господ Исус Христос најде. Дали некој ти изнер... изневерило тоа тоа чувство, тој инстинкт? Мислиш дека си во право, држиш до тоа, цврсто се држиш, а на крајот излегува дека не е баш така. Да, тоа најчесто ми се случува кога со сопругата имам такви да кажем, конфликтни ситуации во наводници? Добро, пошто си теолог по професија, да. не е можно да не се да се прескокне ова прашање кое што сакам да ти го поставам. Кога прв пат си се сретнале со со христијанството? Кога а, прв пат а, на некој начин се запали таа таа искра, тој интерес за вербата во Бога? Прв пат, али не толку да гори во мене, беше ситуацијата и моментот кога а, во основно училиште како дете а, учевме дека ние луѓето потекнуваме од мајмон. И кога се вратив, знаеки веќе од каде ние потекнуваме, а, враќајќи се дома, со нас живееше баба ми на татко ми мајка, и, а, и велам, бабо, знаеш од каде потекнуваме? И она ми вели, да, знам син од каде потекнуваме. Вели, Бог не создал. Викам, не е баба, па ние сме од мајмун. Е, и баба ми тогаш вели, може би ако ти си од мајмун, али јас сум од Бога. И сега ми стави една дилема во тој момент. Значи, има две групации. Едни кои што се создадени од Бога, а другите по пат на еволуција од мајмун. Али, ко мал, во тоа време не бев толку заинтересиран да завлегам во таа длабина. Прв пат посериозно се случи 90-те години кога се вратив од војска, имаше некои американци момци кои што дојдоа и држеа разни предавања. Има и гитара, убаво пеа, духовни песни. Нешто што ми се допадна кај тој човек, го разбирав до некаде, имаше еден пријател кој што преведуваше. А, и а, оно што ми се допадна кај него е неговата Библија. Не, и тогаш сум ги сакал книгите, беше една мала Библија, дебела, мислам дека беа пластифицирани страниците, со сребро, ојвичена и дури, ќе бидам искрен пред Бога, во еден момент помислив да му ја украдам ако можам. А, али фала му на Бога не се оствари тоа. Она што а, најмногу ме заинтригира во тој момент, сегмент со него кој разговаравме, кога ми кажа дека неговата сестра е почината и он утре треба да се врати за Америка. Тој мир кој он го имаше, не можев да го разберам. Сестра му е почината а тој тука со нас борува, пее песни, веселе, радосене. Тој тогаш ми кажа нешто што денеска знам дека не се совпаѓа со она што стои во Библијата, дека неговата сестра е горе на небото. И од таму доаѓаше тој веројатно мир во неговото срце. Ајде малку уште некој а, збор, што е тоа што те привлече кон христијанството? вистината. Но... Има разни религии и заедници. Така ако земеме. Да. Што е тоа што на вистина го виде она убавото во христијанството? А, духот на тој, тоа братство и единство. На луѓе кои што имаат сочувство за други луѓе, луѓе кои се заинтересирани за други луѓе и за нивното добро, тоа ме најмногу привлече кај христијанството. Каде го, го примети тоа? Во црквена заедница во, а, во Бачката Пала. Да. Така. Е сега, од многуте теми кои што ги обработува Библијата за христијанството, која ти оставила така најголем впечаток тема? Има многу, али една од нив се издваја, баш за смртта. Како мал ми се сочуваше ноќе да се разбудам и да не го чувствам своето срце дека работи. И често си помислував, жив сум, а мртов, како тоа? Свестен сум, а срцето не ми работи. И тогаш ќе знаев да отидам во кујната и ќе почнам да трчам околу масата, додека пулсот не проработи појако и ќе го слушам срцето дека работи, ќе се вратам во креветот, ќе легнам и ќе заспијам. А, имав страф од смрт. од каде е тој, од каде е тој страф? Не знам. Не знам искрено да кажам како и на кој начин тоа влегло во мене, али а, може би некои сегменти во мојот живот кои што се случува во тој стан каде што живеевме, може би тоа влијаело и го потегнало тој окидач кај мене да постои тој страф од смртта. А, имаше во тоа време илустрована политика излегуваше едно списание и сеќавам дека и ден кога го најдов негде и си го фотокопирав тој дел за смртта. И го читав и тогаш малце а, може би повише ме повлече во таа нота да размислувам што се случува со човекот после смртта. Што ако те закопаат жив? Ти не можеш да се излечеш од таму. И како дете често сум слушал дека се случувало да луѓето ги закупувале, па некои слушале врискање и, и може би сето тоа малце повише во мене работело, да, да кажам. И, и како се ослободи од, од сето тоа? Кој беше периодот? Читајќи ја Библијата и дознавајќи ја вистината за човекот, како е создаден. И што, што кажува Библијата по, по ова прашање? Гледачите сигурно ги интересира. Да. Затоа што сите сме засегнати о, о, од смртта. Тоа е нешто не, неизбежно да. на ова наша земја. А, она што Библијата ни кажува дека човекот е создаден од прав. И кога еста таа информација е добив од Светото Писмо, сватив, гледајќи ја ситуацијата и а, материјата од која што сме создадени, стварно, сето тоа што го има во нас, го има и во земјата. Али Бог кога не создавал, вели а, дека сушност тој се внесол со своји раце нас не formate, вели во англискиот јазик. Значи, не формирал, обликувал. И тогаш, значи, прав плюс дах добиваш жива душа. Значи, тоа е начинот на кој ние како луѓе сме создадени за да можеме да живееме. Значи, правот плюс дахот, тогаш добиваме една жива личност. Така, добро. А, мислам, ќе се сложиш со фактот дека сите умираме, така? Да. Нели, на ова земја. Е сега, која е целта? Живееме за да умираме на, на ова земја. Така. Како, како тука би, би нашле одговор? Често се в себе си, јас не можам да бидам Айнштан, не можам да бидам Тесла. Што можам јас да допринесам во овој свет? Да живеам краток период од 60-70 години, а што сум му допринел на овој свет? Што сум јас дал како допринос за овој свет и на луѓето со кои што сум живеал? А, тоа ме интригирало, али сватив дека смислата на животот, на човекот, не е само да се живее тој некој одреден период кој што а, ќе го проживе една личност на оваа планета Земја, него квалитетот на животот, зашто ја живеа, за кого ја живеа, е многу поважно прашање кое треба секој човек да си го постави. Значи живот пред смртта е многу поважно. Нормално. Така. Значи ние го имаме ова единствен живот, како ќе го искористиме? Ако го искористиме позитивно, на добробит на другите луѓе, ја мислам дека тогаш и ние ќе бидеме задоволни со својот живот. Ако гледате дека некого сте го усрекиле, сте му дале можеби нов смисел, нов правец во неговиот живот, сте го храбриле, сте го подигнале од моменти каде што можеби не сте ни биле свесни дека он бил во некоја опасна и тешка криза од неговиот живот и подоцна можеби ќе го дознаете, можеби не. Тоа ви исполнува. Сваќате дека вашата мисија на оваа земја – не е само да го проживеете животот. Да спечалите пари, да имате можеби повише од некој друг и да, да мислите само на себе си, не, него да допринесете за добробит на они околу вас. Да тоа што тие ќе бидат срекни, вас ќе ви усреќи. Дали ти си среќен човек? Сум. Тоа што го работиш? Да. И дали си постигнал толку колку што мислиш дека е доволно не. во овој живот? никогаш не е доволно. Што е плюс тоа што треба да го направи? Има многу работи кои веројатно Бог има како план со не само со мене, со секој еден човек на земјава. Така да ние треба да го следиме тој план и да гледаме колку што можеме повише да се оствари за добробит на другите луѓе. Ти нашата дестинација не е да влеземе во земјата повторно. Нашата дестинација е да влеземе во Царството Небесно. И тоа е оно што, веројатно, кога ќе го живееме животот со тој правец со тоа, таа насока, мислам дека многу ќе значи не само за мене, него за семејството, за, за обштеството, за, за секој еден човек со кој се среќаваме додека живееме на оваа земја. Баш ме интересира едно прашање, верувам дека и, и, и гледачите. А, човекот умре, што се случува после тоа? Дали зборува Библијата нешто? Да. како како теолог, так. како релевантно лице, дали има нешто да кажете во, во однос на, на ова прашање. Да. Важно прашање. Так. Да, кажав прегеска, значи дека човекот, процесот на создавањето е прав плюс дах еднакво на жива душа, значи на една личност. Смртта е всушност обратен процес. Кога дахот, тој животен дах кој што Бог го вдахнал во секоја една единка, Што значи а... тоа некоја енергија или што што значи тој животен дах? Ја го сваќам како <laughs> сега да ли енергија, тоа не може да, да, значи науката се трудела да да да, да открие што е тоа. Значи го мериле човекот додека бил жив и додека издивнал, осетиле дека неколку грама е полесен. А, тоа е нешто што Бог го вдахнало во човекот за да може импулс, некое би ајде да ја наречеме и енергија, али таа енергија не е свесна енергија да кажам да кога ќе излезе од човечкиот организам, дека таа негде обитава mm -hmm. горе. Не, тоа е нешто што Бог го дал, тој дах излегува, се враќа кај Бога, кој што Бог го дал, а, и човекот спие. Нај, најдобар а, начин и објаснување е Евангелието по Јован 11 глава. Кога читаме а, моментот кога до, најдобро семејство, пријатели на Господа Исуса Христа, еден од нив починува Лазар И неговите сестри испраќаат човек до Исуса Христа да му каже дека тој е болен, дека е на умирање. А Исус на своите ученици им вели дека не е тоа за смрт, као. И се случува да Исус четири дена доаѓа подоцна. Ние како луѓе би се прашале во тој даден миг, зашто касни Исус? Зошто Исус не дошол на време и да го, да го спаси? Дури една од сестрите тоа му и го поставува како прашање и вели, Господе, ти да беше тука, мојот брат немаше да биде мртов. Али а, Исус имал и веќе план. Зашто е потребно сето тоа да се случи? Лазар бил во гробот и он, Исус вели, Лазар заспа. Смртта е како спиење. Ние не сме свесни додека спиеме што се случува околу нас. Зависи од човек до човек. Некој вела дека спијат. Син ми, например, и татко ми знае да спијат, вели, топови да пукат покрај него, не може да го распудат. Јас сум па сосем спротивна личност. Мува да почне да, да лета некаде во некој кјош од собата, јас ќе ја чујам и ќе се разбудам. Така да, сон, смртта е на еден начин како сон во кој што ние не сме свесни за она што се случува околу нас. Баш, баш тоа ми беше прав. Традиционалното верување или мислење е дека после смртта душата излегува и оди кај Бога или да е некаден во, во просторот, а не се гледа. Да. А, па баш, баш за тоа ме, ме интересира. Каде оди душата од кога човек ќе умре? Па не иди никаде, затоа што душата е всушност една а, компонента на прав плюс дах тогаш да добиваме душа. Значи тоа не е нешто што е одвоено и што екзистира. Душа жива е човек жив. Така да кога човекот ќе почине, душа жива нема нигде. Значи тој не е повеќе душа жива, него тоа е само тело во кое што некогаш а, живеел, бил човек кој бил на налик на Бога и со својот живот дали го славел Бога или не, се зависи значи од него ако смеам, значи само ја ова да окажам, да а, кога Исус закаснал 4 дена, ако велиме дека а, негде обитава, евреите тоа го верувале и од тоа причина Исус и, и каснал. Евреите верувале дека во тоа време за 3 дена а, душата или дахот обитува тука некаде околу е и може да се врати повторно во човекот. Али Исус чекал тачно 4 дена кога веќе не постоела никаква шанса за да се врати тоа што тие сметале дека треба да се врати во човечкото тело, да би можел повторно да живее. И Исус им покажува дека Тој е Господар и над смртта. Тој може да го повика човекот да повторно живее. Значи, со ова можеме заклучок да направиме дека а, душата не е бесмртно нешто. Не. Значи, единствено бесмртен е сам Господ Исус Христос. Ние не сме бесмртни. Ни дахот не е бесмртен. Значи, ни телото не е бесмртно. Ние гледаме дека човекот кој ќе почине, неговото тело се враќа во земја и прав, како што ви вели Библијата, и Бог му кажал на Адам, од прав си во прав ке се вратиш. Се распаѓа. Така да нема ништо што е вечно. Значи, она што Бог го создал како човек. Идејата била на почетокот кога Бог го создал човекот да живее вечно, Али со паѓањето во грев, човекот си ја ускратил таа предност да може да живее вечно. Добро спомна предходно дека има живот вечен. Кога кога се случува тоа што е? Ако човекот умира и веќе за него умират и негови и со него умират и неговите мисли, неговата да. душа да. и телото и се што е он. Така. А, ние го започнуваме живот вечен тука, веќе на земјава. Исус вели, кој ме има мене, има живот вечен. Оне кој што живее кој дозволи да Исус Христос живее во него, го има веќе тој живот вечен. Али сегментот кога во потполност ќе го имаме живот вечен е кога Исус Христос повторно ќе дојде. И тогаш ќе го преобрази ова наше тело ако бидеме живи во тоа време или ако сме починати ќе не воскресне, ќе станеме и ќе ни даде едно тело кое нема да биде подложено на распаѓање и ќе можеме да живееме во вечност. А, дали се тоа сакаш да кажеш и, и верните и неверните, и праведните и неправедните се ајде да не се изразам во ист кош? Да. Сите. Значи, а, ние како луѓе Дали е за гарантиран живот вечен и за едните и за другите? А не. Значи, живот вечен е за гарантиран за оние кои што ќе го прифатат Исуса Христа и ќе живеат според Словото Господово. Оние кои ќе сватат дека Гревот е оне кој ги одвојува од Бога. Им е потребен спасител. А тој спасител е Господ Исус Христос. И ако дозволат да а, Духот Свети работи во нив, да, да, да доживеат таа трансформација, промена на нивниот карактер, тие луѓе нема да го завредат живот вечен, него тоа ќе биде поклон од Бога, дар кој што Бог им го даде, да може да бидат во вечноста со Него Од друга страна, ние имаме слободна волја. Бог ни дал секој од нас да слободно бира, на никого не му се наметнува. Ние сите можеме и сме, значи, од страна на Бога ни е дадена таа опција да можеме да одбереме да имаме живот вечен. Али дали ќе го одбереме тоа, дали ќе го прифатиме тоа, секој за себе одговара. Не можеш некого насила да го натераш. Еден мој добар другар велеше, со сила љубов не бива. Така да, на вистина, не бива, Бог не е тој кој што се наметнува. Љубовта е она која дозволува и љубовта раѓа љубов. Дозволува да, да, да, да некој бира за себе, али последици се тие. Значи, ако човек не одбере да сака да живее со Бога во вечноста, да доживее трансформација на својот карактер, неминовно дека тој не може да биде радосен во, во, во, во друштво на оние кои а, не крадат, не лажат, не чинат прељуба, луѓе кои што се добри, кои што не се саможиви, луѓе кои што не се себични. Во таква околина не може некој да живе. Исто како што рибата не може да живее во валкана вода, така и човекот кој што со својот карактер не е чист, не може да живее во чиста средина. Се раѓаме, живееме и умираме. Дали тоа смислата? Која е надежта на Библијата која што ја дава во замена за ова верување да да така кажам на повеќето луѓе? Веќе кажав, значи да тука на оваа земја почнеме да го живееме животот вече. Да се подготвуваме за тоа царство кое што Бог го подготвува. Ние имаме сега шанса, сега ја имаме таа прилика. Можност кога Бог ни се открива преку Неговото Слово. Кога можеме да го запознаеме и да го засакаме. Ние се дружиме со луѓето да ги запознаеме и да ги засакаме. Исто така треба да се дружиме и со Бога за да го засакаме. Тој не сака нас. Уште пред ние да го засакаме, али тој сака да ние дружејки се со него, видиме каков е тој. Дека е он кој во потполно се заинтересиран за секоја една единка на оваа планета Земја. Вели на едно место Господ Исус Христос дека нема влакно кое што ќе падне од нашата глава да тој не знае. Замислете колку е заинтересиран да дури и влакната ни ги пребрал на главата. Толкова е неговата љубов и внесеност за наше добро и за наше спасение. Е сега кажав, наша е одлука дали ќе го прифатиме тоа или не. Прекрасно кажано за крај на а, емисијата. Добро, веќе сме, е, како што реков, при крај на емисијата. Дали би имал некоја порака да им порачаш нешто на гледачите на, на крајот? Искористете го животот кој што Бог ви го дал. Да го запознаете подобро Бога, дозволете, како што вели еден духовен а, писател, дозволете на Господа Исуса Христа уште еднаш да го проживее животот во вас. Да дозволиме да Тој се покаже во нас, да луѓето гледајки не нас, не не гледат нас, него да го видат Исуса Христа. Да посака да бидат во Неговото окружение. Да нашата нашата присутност меѓу нив чини да нив им биде угоден животот на оваа земја. Или како што самиот наш Господ Исус Христос вели да бидеме сол. Ако денешната супа ја спремите и не и ставите малце сол, тоа ќе биде чиста вода некоја која што има некоја боја и може би некоја тестенина. Али солта и дава вкус. Ние треба да бидеме луѓе кои што ќе дадат вкус на животот на секој еден човек во нашиот град, во нашето општество, па и на оваа планета Земја. Прекрасно кажано. Едно големо благодарам што успеа еве да одвоиш дел од твоето драгоцено време и да а, бидеш гостин во мојата вечерашна а, емисија меѓу редови. Ви благодарам на повикот и ми беше мило и задоволство да можам да разговарам со вас. Се надевам дека ќе има и втор пат. И ја се надевам. Кога дај Господ живот здравје. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што со вашето внимание проследивте денешната емисија, се надевам, односно верувам дека одговоривме на дел од вашите прашања кои што си ги поставувавте предходно. Пријатна вечер и довидување до следната емисија на исто место и во исто време.